年でございます連結成が1980年昭和55年ですからもうベテランの連でございます東州祭写楽謎の浮世絵師東州祭写楽まあひょっとして徳島出たというような説もありますがその写楽の名前を取った写楽連これからの熱演をご覧いただきましょうではご覧いただきましょうこれが写楽連ですどうぞ されました桜井さんお疲れ様でした、えー、タコが